セよりですはいなんちゃんです今日は一人ゲストを呼んでおりますしょうちゃんですこんばんはインド在住者一番のインスタグラマーを目指しているしおんですよろしくお願いしますインスタグラマーですねインスタグラマーはいもう今フォロワーも何人だっけ今最近2000人になりました2000人で 2K ですよ 2K 2K 今日は何を食べる 僕らは今セクター29というですねグルラウンで一番有名な繁華街に来てますすごいねこれでですねここに実は最近新しいアトラクションができたんですねこれがですね見ていただくこちらですでで今止まっちゃってるけどお着 <laughs> いた着いた着いたすごいすごい、えー、観覧車観覧車がありましてですねこれがインドならではの観覧車でねとにかく速いということなんで これにみんなね乗ってちゃんとみんな生還できるのかとちょっと全員でね乗って楽しんでみようかなと思います。ということで、行きましょう 外向いちゃってるの早い早いどうですかセクター29は来たことありますか一度だけ来たことがありますまあいろいろあのクラブとかこんなところがあってそうねうってつけのところですよねそうです近くで見たらもっと早いね早い見て見て見て見て早い早いめっちゃ早い さすがインドって感じですねこれは本当ですね信じられないですねこれはあすごい遊園地みたいになってる地味になんか観覧車だけかと思ったら意外とちゃんとしたこういうね、ねゴーカート系のなんかアトラクションとかなんかこう子供が楽しめるようないいねちょっとこう簡単なやつもあるしやばいスパイダーマンがいるスパイダーマンがほらこいつ や人力だすごいインドの素晴らしいところ人が動かしてるチケット持ってるこれ1個100ルピー100ルピーです大人も子供もかなかなかな多分じゃろがめっちゃ早いねいや怖いですね気持ち悪くなって入っちゃいそうですねうわうわうわうわ揺れる揺れる揺れる 怖いんで怖い怖い怖い見て上が穴開いてるえ待って待って待って始まってないえなんか始まってないえなにえええええええもうガチやんえガチ普通に怖い怖い怖い怖いあのグルガワンでさまあ家に住んでる以外でこう 外を見るってあんまないそうだねまあ、結構こう見ると意外とねグルガオンの夜も綺麗だなっていう感じですけどねいやなんか日本はね怖いけど安心感あるじゃん、ね、ここは本当に怖いよね <laughs> あ超楽しいじゃんいや今はまだ早くないからですよ大丈夫ですかもうすでに怖いです怖いですねちょっと高いところがあ苦手苦手なんです、ね、あらあらあらあらあら それはそれは怖いね怖いですね落ちちゃったら嫌だね嫌ですえここ頂上じゃないですかわーロマンチックロマンチックロマンチック意気込みをとりあえずさっき食べた美味しいものを吐かないようにそうさあ行くぞおおおお早いぞこれ早いぞあけど風が気持ちいい、わ あ全然まだこれぐらいだとおおちょっと下下がるの声、いはい、浮遊感あ下下がるの声これ <laughs> おお来た来たこれ結構怖いすごいすごいすごいああいいねああまだまだまだまだいけるまだいけるえこれ以上早くなったりしないですよおお <laughs> いいね気持ち悪くないんですか大丈夫ですか で大丈夫ですすごい気持ち悪いんですやばいやばいやばい長いようわやばいやばい下がるの声観覧車にさこのない浮遊感何これ傾くのよねこのゴンドラがそうそうそうこれがすごいねややばばいいちょっとお腹にくるねいや僕全然大丈夫ですよ大丈夫ですかおえー、揺らさないでください僕全然大丈夫ですけど 綺麗ああ確かにでも楽しいね、やっぱこれぐらい速い観覧車ってのはいいねこのこの感じが大丈夫大丈夫じゃないですやばい怖いあの怖いタワーオブテラー はいはいはい、生ぬるい感じで何回も繰り返されてるみたいなああこっち側だったら全然感じない本当ですか席変わってみるいや立つことが無理ですねやばいまず無理です、席変わってみるこっち全然何も感じないいやいやいやいやいやいやさこうこう来るからこう来るからちょっと席変わってみるじゃあ下に今下に行った瞬間に変わりましょうせーのせーのはいはいはいはいはいはいはいおおおおおおおおあっちの きであこっち怖いわあ、ね、こっち怖いこっち怖いですよね今ちなみに何分経ちましたか今4分4分ですか信じられない大丈夫吐きそうやばいやばい大丈夫ですバッグがあるんでバッグがあるバッグの中に <laughs> 臓器が追いついてないそうそうそうそう臓器が追いついてもう毎回来るって分かってるんだけどでもまだ体が追いつかない感じこれ見てほらこの迫力これ大丈夫ですか 足をバタバタし始めてますのでもう怖くて。日本人ってさ観覧車でやっぱ語るじゃん語るねはいはいはいインド人もさやっぱこういう観覧車ってさ確かにねだ一番上に行った時にちょっとチューするとかねそういうことねまあチュー見えちゃうけどはい確かに確かにやっぱ俺がインド人だったらじゃあこの観覧車ぐらい僕と君の人生は早く回るかもしれないけど僕は君といたいみたいなことで言うのかもしれない <laughs> いやこの画角がなかなかのいい画角ですね、インスタ映えしますかね網戸に捕まる女性っていう <laughs> 今ランちゃんはねあの今日のゲストと一緒に乗っててだからまあもしかしたらまあ今日初めて僕ら会うんですけどもしかしたら愛を語り始めてるかもしれない同じこと言っただけじゃない <laughs> この観覧車と流行る回る速さぐらい君を愛したいとかねおおすごいすごいあめっちゃ速いめっちゃ速いめっちゃ速い おお揺れてる揺れてるカゴが揺れてるりカゴが揺れてる早いあ終わった終わったあけどちょっとゆっくりになったねうん今ちょっと収まりました、あ終わったえしてくれないなんでなんでなんでああ忘れられてた説怖いねいやこれもう一周とか忘れられて先降りて先降りて早かったね 早かったかれこれ五六分乗ったんじゃない大丈夫ですかお疲れ様でしたお疲れ様でしたなんか笑顔じゃんまあ俺も全然余裕だった大丈夫です じゃあロゴはいというわけでね、えー、観覧車乗ってきました乗ってきましたいや56分ぐらい56分いや10分だよ10分10分いやもう長かったね長かったね途中ちょっとねお腹ちょっとあの悪くしたりとかそう不安不安になりましたねどうでしたしおんちゃん結構吐きそうになっててそうですね何回かピークが吐きそうなピークがあったんですけど <laughs> まあ今無事そういう汚い一面を見せることなく、まあ、綺麗なインスタグラマーとして乗れたんじゃないか ああさすがインスタグラマーやっぱ綺麗な写真にはこだわりがあるから入っちゃったらやっぱり入ないなるほど、さすが、素晴らしい。はい、というわけでね、皆さんもぜひグルガオン来た際には、このセクター29のね、え移動遊園地の観覧車、ぜひ乗ってみてください。というわけで、じゃあ次の動画でまたお会いしましょうか。はい。はい、では、チャロー、バイバーイ。あー、しおチャロー。動画を見ていただき、誠にありがとうございます。 かくなる動画を良きと心得ばおチャンネルのご登録いいねとお言葉お SNS とお SNS は <laughs> ごめん